Вітаю, я Слава Назаренко. Знаєте, це дуже дивне відчуття, коли фрази на кшталт істерика в Московії вийшла на новий рівень, чи на болотах знову палає, стають банальними штампами. Але зараз дійсно складно обійтись без них. Почнемо з того, що найстрашніший сон московитів став реальністю. в Верховной Раде, которая якобы ушла на карантин, выступил Зеленский и официально объявил о создании нового тройственного военного союза Украины, Польши и Великобритании. как теперь говорят, УПА – Україна, Польща, Англія. Так. УПА повертається. А якщо відверто, її дух нікуди і не йшов, і Британія з Польщею до того жодного стосунку не мають. Однак до самого створення нового політичного союзу між нашими трьома країнами мають. Який саме буде формат співпраці в рамках цього союзу, достеменно невідомо. Одразу застерігаю від завищених очікувань. Переконаний, в жодному з документів не буде аналогу п'ятої статті статуту НАТО, судді якого нападаєш на одного з нас, отже, нападаєш на нас всіх. Тому, коли про це закричать чергові поціновувачі зради, не зважайте. Все нормально, все логічно. До речі, про поціновувачів. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто считает, что от э, сегодняшнего визита изменится хоть одна, одно из направлений жизнедеятельности страны, ее экономики и жизнь отдельно взятого человека в нашей стране? Поднимите руку. Кто в это верит? Дмитре, то може дипломатичні зусилля прискоряться? Конечно, все может. В нашем мире может быть Україна працює над покращенням своїх позицій на зовнішній арені, працює над формуванням нових союзів та створенням нових форматів співпраці. Однак ні, Дмитру співаку і йому подібним потрібно не це. От цікаво, а що б їх влаштувало? Щоб Джонсон з Моравецьким одразу з літака почали гречкою посівати? Чи треба, щоб вони олію оцім от глядачам в студії роздали? Ото був би альянс, оце ось покращення. А, у нас, конечно, талантливые люди. Я сегодня прочитал, не мое авторство, но, но, но две штуки понравилось. Значит, значит а, Украина, а, Польша, Англия, УПА. <laughs> Да, ну написали УПА. И вторая, что я прочитав, теж Великобритания, у Украина, Польша, что-то Великпук. Ну, це таке, Велик Пук. Ну, так пишуть люди. Зараз серйозно. серьезном. Великобритания, Польша, Украина, какой-то знаю, понравилось людям, Велик Пук. Ну, примерно оно так і получится, да. Не сумніваюсь, що сподобалось. Багато що говорить про аудиторію співака загалом. Також зрозуміло, чим він тут намагається займатися. Його передача, в принципі, орієнтована на приниження України та українського. Цей випадок не виключення. Заключаємо новий союз, нічого не вийде, нас використовують. І взагалі людям від того краще не стане. За весь час інфонаступу він в мене з'являвся всього раз, коли він вирішив поскайпитись зі Скабєєвою. Видающийся абсолютно український журналіст Дмитрий Співак. Спасибо вам огромне. До нових зустрічей. І насправді це певне моє упущення, бо базарна аналітика співака дуже легко сприймається людьми, особливо в яких відсутнє критичне мислення. Серйозної аргументації від нього ви навряд дочекаєтесь, однак дочекаєтесь постійного загравання з публікою. Мы ж, мы ж поэтому у нас программа такая, и зритель у нас немножко другой. Наш зритель, Виктория, он не, не желает в шариковых превращать, ну не, не хочет, сопротивляется. Я себя ощущал, как будто я в студии, как будто мы рядом. Я себя ощущаю всегда, вот во время наших программ, в кругу единомышленников, в кругу соратников, в кругу людей, которые не хотят деградировать, а в кругу людей, которые хотят думать, не хотят превращаться в шариковых. Також він полюбляє вставляти недолугі анекдотичні цитатки. Ну, знаете так, полусмешно, полуиронично. Коль скоро мы по уши в дерьме, возьмемся за руки, друзья, сказал Михаил Михайлович Жванецкий. То знаете, когда вот смотришь на то, чем занимаются в парламенте, в правительстве, в РНБО, э, и думаешь, действительно, у него гениальная фраза есть такая, говорит, когда трезво смотришь на некоторые происходящие вещи, понимаешь, надо выпить. Крім того, співак знає причини усіх бід в країні. Щоправда, про ці причини вам може сказати будь-яка бабка на базарі. Каких-то вонючих 300-400 миллионов долларов. Извините за слово вонючих, но уже э, копейки для Украины у нас в месяц воруют больше. И не прощать сегодня нашей собственной власти, которая в такой сложный период продолжает безбожно грабить и безбожно воровать, обворовывая свой народ и обворовывая свою страну. Тогда и про войну не надо будет рассказывать, тогда и сил у нас хватит и на все губ конвои, и на все эти гуманитарные помощи. І так в нього постійно. Зважайте, я не кажу, що корупції не існує. Те, що вона є, факт. Однак розкривати цю тему він особливо не поспішає. Базарного країну обкрадають йому достатньо. А для зовсім невибагливої аудиторії співак готує от такі вставки. Сегодня день рождения Ванги, знаменитой прорицательницы. Я там точно дословно ее слова не помню, но оно звучало так, что через все вот эти мыторства и испытания Украина пройдет, и обязательно вот, вот наступит а, вот, б- в ближайшие вот годы а, период расцвета. А, я в это верю. Сподіваємося, Дмитре. Да, Дуже значить, сподіваємося. І ці всі особливості не випадкові. Загравання з аудиторією, мовляв, які ви всі в мене тут розумні, ці совкові анекдотики, крики про варавство та взагалі постійне полювання до цінностей рівня холодильник, все це створює образ свого мужика. Дивіться, навіть усіляку дурню читаю, як ви, пророцтва ванги з однокласників. Своєму мужику легко вірити, особливо якщо він в піджаку і в телевізорі. І співак цим дуже активно користується, пропихуючи свої пропагандистські історії. Четыре месяца Соединенные Штаты Америки и их европейские союзы из Великобритании раздувают истерию, а вы не дадите мне соврать, это именно так. Этим занимается не Германия, не Франция, не Швеция, не Испания, а именно ак- англосаксы, да? Ну, Америка, Британия. Вот война, вот она война. Четыре месяца, а, значит, нам а, рассказывая красивые слова про помощь, на самом деле еще на этой истерии и зарабатывают. Чим це відрізняється від путінсько-лавровської лінії? Розберу цю одну фразу і будемо закінчувати зі співаком. Чотири місяці тому Московія стягнула свої війська до наших кордонів. Далі вони почали вимагати від НАТО та США письмових гарантій невступу України до НАТО, відходу військ альянсу у глиб Західної Європи, і при цьому паралельно московити вкидували у простір повідомлення про неминучість військово-технічного вирішення питання, якщо Захід не піде на їхні умови. То хто почав цю істерію? В нас англосакси на кордонах тримають більш ніж 100 тисячне військо. І коротко про заробляння коштів. Так, певне озброєння ми отримуємо в рамках допомоги, щось закупляємо, і це нормально. Нам зброя потрібна саме зараз, і її придбання це не так просто. Це не в магазин сходити за гречкою. Хоча знову ж співаку простіше розмовляти з глядачем такими категоріями. Чому я взагалі докопався до цього співака? Він не зовсім банальний пропагандист. Його дивляться люди, які можуть не сприймати Скабєєву і Соловйова. Однак все те, що хочуть вкласти в голову вони, українці отримують від усіляких співаків. Це і Україна колонія, і Україна недодержава, і Московія тут ні до чого, і війна існує, бо на ній заробляють, і нікому ми не потрібні. І можливостей втюхувати такі штуки українцям він має прекрасні. Спочатку це були медведчуківські помийки, потім їх прикрили, і він пішов на Мураєвський наш. Зараз же Ахметівська Україна 24. Особисто мав можливість поспілкуватися з глядачами співака. Це непросто, особливо коли це не зовсім чужі для тебе люди. Однак переконаний, такі розмови потрібні. Потрібно пояснювати, що він зовсім не свій мужик що насправді він не те, що не поважає своїх глядачів, він їх ненавидить. Він хоче, щоб українці залишались в УРСР, щоб українці жили категоріями 20-го століття зі всіма комплексами та страхами. Він не хоче бачити зростання. Йому не потрібна активна українська спільнота. Далеко мене занесле від нового союзу України з Британією та Польщею. Та вважаю не дарма. Таких співаків треба розбирати Повернемось на болота. І скажіть, чи не помічаєте ви якихось паралелей між співаком і наступним оратором? Есть старое высказывание в отношении британцев. Если два соседа с утра поссорились, значит вечером у кого-то в гостях был британец. Вы вообще понимаете, с кем вы имеете дело? Вы вообще понимаете вот это все то, что происходит сегодня в Верховной Раде? Что это такое? Так, ті самі деградантські анекдоти та ті самі злі англосакси. Однак зрозуміло, що московити в своїх промовах заходять значно далі. І от наступний шматок мені здається доволі цікавий. Они считают, на самом деле, они считают, что они проводят флешмоб в Верховной Раде и таким образом поддерживают Украину. А я этим дебилам хочу объяснить одну простую вещь. Вы понимаете, что у российского солдата, если уж речь идет о войне, есть, конечно, сдерживающий психологический фактор. Но не готов он убивать украинца. Ну вот такие мы люди. Мы выросли в одной стране. У нас э, вековая, вековой исторический путь. Не готовы. Но когда вы демонстрируете, что Украину захватили страны НАТО, и в, в- в Украине фактически сегодня находятся э, представители других гос- э, государств, натовцы, да, то поверьте, у российского солдата не будет никакого сдерживающего фактора. Ми ніколи не забудемо обстріли з території РФ в 2014-му. Не забудемо Іловайськ, аеропорт, Дебальцево. Як тоді працював цей ваш стримуючий фактор? І московити, повірте, нас нічого не стримуватиме. Взагалі нічого. А якщо закривати тему нового союзу, то все ми робимо правильно. Це перспективний напрям. На болотах це чудово розуміють, тому цю тему обговорюють не надто активно, бо загалом сказати особливо немає чого Перейду до наступної. На Украине увеличивают численность армии. Сегодня в стенах Верховной Рады прямо во время выступления соответствующий документ подписал Владимир Зеленский. Таким образом, вооруженные силы противника вырастут на 100 тысяч человек за три года. Що, щось там тисне? Якщо серйозно, збільшення збройних сил на 100 тисяч. На мою думку, зарано робити якісь глобальні висновки з подібного указу. Суто теоретично це звучить непогано. Якщо не помиляюся, у Європі більше персоналу тільки у французів. Московію до Європи приписувати не буду. Та все ж питання залишаються. Мова йде про створення 20 нових бригад. Ці бригади треба чимось озброювати, в тому числі надавати техніку. Для цих бригад має бути підготовлена інфраструктура. Елементарно їх треба ж десь розміщувати. В нинішніх реаліях відчутну частину оборонного бюджету ми витрачаємо на утримання збройних сил елементарно не виплати грошового забезпечення. І доволі непросто навіть зараз знайти правильний баланс між якісним утриманням того, що маємо зараз, і розвитком тією ж модернізацією техніки чи навіть її закупівлею. Якщо держава зможе знайти відповіді на ці питання або вже їх знайшла, то чудово! Це буде той випадок, коли кількісне посилення означатиме і якісне. Інакше є сумніви, що розподілення ресурсу саме на кількісне розширення є кращим варіантом. Тому наразі без висновків будемо спостерігати за ситуацією. А поки повернемось до пропагандистів. Натовцы оккупировали Украинскую Верховную Раду. Понимая, что это теперь неизбежно, некоторые расслабились, получают удовольствие. В частности, президент Украины Зеленский подписал указ о расширении украинской армии. То есть он согласился на ту войну, которой его так старательно подталкивал Байден. І от знову згадую співака, який розповідає, що накручують воєнну істерію довкола нас британці та штати. А щодо розширення війська дорівнює війна. Не думаю, що тут варто щось пояснювати. Відверта маячня. Тут важливіше, що в цьому випуску зі Скабєєвою скайпився цікавий персонаж. Сам цей факт нікого вже не здивує, але самі промови перегиб навіть для нього. Илья Владимирович Киева на прямой связи Илья Владимирович, ну все, Украина да. легла под НАТО, теперь официально, включая все официальные украинские органы, ну, давайте будем объективны, на самом деле Україна оккупирована силами НАТО ще з 2014 года. Це для розігріву. Ні для кого вже давно не секрет, що як Кива, так і інша УПЗЖшна братія ніколи не згадає про окупацію Криму, окупацію частин Донецької та Луганської області. Однак з радістю буде верещати про окупацію України зі сторони НАТО. Тепер десерт. Украине нужно освобождение, потому что в противном случае это уничтожение страны и уничтожение украинского народа. Вся сегодняшняя власть и ее доктрина – это уничтожение Украины и уничтожение народа. Посмотрите на создание территориальных, обо... территориальных отрядов самообороны, которые сегодня уже официально делают воззвание к уничтожению врагов рус, среди русскоговорящего населения. То есть это легализация убийства русскоговорящих людей. Вот что сегодня и происходит в моей стране. И этому способствует власть. Это сценарий, написанный не в Украине. Сценарий, написанный в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Потому что им обязательно нужно спровоцировать Россию на боевые действия. Единственное а мы, возможное- Илья Владимирович, Смотрите, не можно я сейчас скажу? спровоцируемся, Илья Владимирович. Смотрите, Для нас я это вам сейчас принципиально скажу. важно. Спасибо Нет, вам нет, нет, огромное. нет, нет. Илья Киева на прямой связи. Из Киева ждем. Кива дійсно хоче звільнити Україну. І все ОПЗЖ хоче. Більше того, Путін хоче звільнити територію України. Тільки от від українців. І біс з тим Путіним. Це ворог, який послідовно продовжує історичну лінію Московії. З ним немає чого робити, і про нього нічого думати. З ним тільки воювати. Мене більше цікавить, як в Україні формально український депутат фактично частина п'ятої колони, може виходити в ефір московицького телебачення і ледь не прямим текстом запрошувати сюди окупантів. Нас треба звільнити. Жах. Більш того, коли Кива в ефірі з Кабєєвою розповідає, що наша ТРО ледь не дозвіл має на вбивство рускоговорящих, чого він намагається досягти? Виглядає як спроба підняти Іванів з пропитими мізками з диванів для боротьби з біндеровцями тут. Чи це спроба переконати московитів, що повномасштабне вторгнення в Україну необхідне? Бо тут в нас вже вулиці забиті трупами бідолашних рускоговорящих. Однак так, в підсумку воєнну істерію в нас розкручують англосакси. Тримаємося. На все добре.